Estem aquí amb el Xavi, un dels encarregats de dinamització de la vila, i voldria que ens expliquessis que hem sentit per aquí que esteu preparant alguna per fer difusió de la vila, no? Sí, hola oh, Jordi, estem intentant amb l'equip de dinamització fer un vídeo promocional vale, de, de la vila universitària utilitzant la tecnologia drons, vale, que eh, actualment és la més puntera, puntera que hi ha amb aquest tipus d'anuncis i tot, i el que voldríem és intentar eh, fer amb vistes d'Àguila, un projecte únic, i estem buscant gent vale, perquè vulgui participar en aquest projecte, Uh, estem en col·laboració amb una empresa que ha treballat amb Iniesta i amb anuncis de marques de cotxe com pot ser l'Honda, uh mhm. -huh. vale? i la gravació estaria, de, estaria en principi programada entre el 23 i el 20, la setmana 23 i la setmana 27 del mes de febrer, d'aquest mes de febrer. I busquem gent doncs, que sigui extrovertida, que li agradi ganes de poder participar i que cregui que pot aportar alguna cosa a aquest projecte. -huh. I això, mm, la gent com es pot apuntar? Sí, hem obert un formulari al, al Facebook, al Village People, que amb un Google Docs, eh, cadascú que posi el nom, un nom, demanem, aficions i disponibilitat horària per tal de quadrar els horaris entre tots i més endavant se farà un procés de càsting, de selecció dels candidats i els que estiguin seleccionats es posaran en contacte, eh, ens posarem en contacte nosaltres amb ells i eh, concretarem més i explicarem més detalls del projecte.